көлөмү турактуу болгон процессти карайлы мындай процесс изохора процесси деп аталат бул процессти демонстрациялаш үчүн орнотууну карайлы у түрүндөгү манометрге айнеги идиш бекилген бул манометр атмосфера басымынан ашыкча басымды аныктайт ошол себептен бул идиштеги суунун деңгээли бирдей болууда оң тараптагы идиш атмосфера басымын ал эми сол тараптагы идиш газдын басымын аныктайт ал эми айнек колбаны ысыткычка коюп ысыталы бул учурда манометрдин идишиндеги суунун деңгээли түшүп жатканын көрүүдөбүз идиштеги абанын басымы атмосфера басымынан көп болууда айнек идишти муздак сууга салып муздаталы бул учурда манометрдин идишиндеги суунун деңгээли көтөрүлүүдө демек идиштеги абанын басымы атмосфера басымына салыштырмалуу азаюуда. алынган тажрибалардан соң мындай жыйынтыкка келебиз массасы турактуу болгон көлөмү өзгөрүүсүз калган газдын басымы абсолюттук температурага түз пропорциялаш